menawan saya pemirsa. Kalau udah seperti ini ya menawan sekali pemirsa. dari YouTube salam jumpa kembali di channel tim anggur pesawaran oke pemirsa barusan tadi kita melihat beberapa cuplikan tentang anggur transfigurasi ya pemirsa nah, kali ini uh, tim anggur pesawaran akan mereview rasanya pemirsa akan mereview rasanya anggur ini pemirsa nah, jadi anggur ini adalah anggur trans ya pemirsa mungkin belum terlalu sempurna untuk matangnya ya pemirsa butuh beberapa hari lagi namun kayaknya udah nggak sabaran pemirsa untuk mereview tentang anggur keran ini ya pemirsa jadi sangat direkomendasikan pemirsa untuk jenis keran untuk dibudidayakan ditanam di pekarangan rumah untuk mempercantik pekarangan rumah kita pemirsa jadi anggur keran ini sangat manis katanya pemirsa namun akan kita coba dulu gimana rasanya ya pemirsa kita akan mengambil salah satu tinggal petik pemirsa kita ambil yang agak lumayan besar nah, ini pemirsa jadi bagi yang penasaran rasanya pemirsa anggur ini kita akan coba makan Bismillahirrahmanirrahim kita tangan kiri ya pemirsa soalnya tangan kanan pegang HP ini kita lagi pindah ya kita akan coba makan pemirsa gimana rasanya hmm mantap pemirsa udah kecutnya udah nggak ada lagi pemirsa yang ada tinggal manisnya ada dua bijinya pemirsa ada dua bijinya rasanya cukup cukup manis pemirsa satu kurang pemirsa kita akan tambah lagi ini udah ada merahnya pemirsa kita agak perlu pemirsa ya ini udah ada merahnya pemirsa. bijinya pemirsa jadi anggur ini anggur teran ini agak juicy dan juga agak agak crispy ya ada krek-kreknya gitu cukup manis pemirsa itu tadi kita ngambil yang agak yang agak hijau ya agak yang agak ini kita ngambil sekarang yang agak hijau tadi yang kuning kita akan review yang ini rasanya kayak mana tuh jatuh besar kita ambil lagi kita akan review yang ini hmm, udah ada masih ada ini ya kecut-kecutnya ini ada dua bijinya kita akan ambil yang ini pemirsa yang agak uh, ini yang hijau banget ini hijau banget ya pemirsa uh, tahan saya pemirsa pasti kecut luar biasa kecutnya masih hijau ya berarti anggur juga anggur impor juga kecut kalau masih muda pemirsa belum matang jadi ya, kalau anggurnya masih kecut berarti belum matang pemirsa kalau anggur impor kalau udah seperti ini ya menawan sekali pemirsa sangat menawan ada mau nggak ini anggur ini mau dulu sini kita makan dulu manis kok enggak manis enggak manis enak enak banget enggak woi luar biasa jadi begitu pemirsa jempolannya sangat besar pemirsa sangat besar sekali ya pemirsa bijinya besar-besar pemirsa bijinya sangat besar uh mantap pemirsa uh luar biasa sudah nggak tahan lagi bagi yang butuh bibit impor pemirsa ini ada jenis tran yang kita review tadi yang ada di planter bag Insya Allah dalam waktu satu bulan lagi akan kita akan kita buahkan pemirsa Insya Allah ya ini jenis tran demikian pemirsa bagi yang butuh-butuh anggur anggur impor silahkan kontak kami pemirsa jika video ini bermanfaat pemirsa, mohon like, subscribe, dan bagikan pemirsa. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.